Mówiłem zawsze, że pierdolę wszystkie szkoły Liceum też nie było, nie grałem koncerty, sorry Więc zanim się porobią spory, czy chcesz starej, nowej szkoły Pomyśl, że istnieją ludzie, co nie chodzą na wybory Przedstawiciel trapu, zróbmy legalnymi prochy Prohibicja czyni zło i daje siano młodym Szanuję korzenie, więc czuję dużo swobody Jak dbasz korzenie, wychodzą soczyste topy muzyki jak bez wody Chuj mnie obchodzą wasze szkolne zawody Spałem na starych nauczycieli lekcjach I spałem kurwa przy głupich moich koleżkach Przysięgam, nie byłem ani tu, ani tam Jestem samotnym wilkiem z bram, całkiem sam Mówiłem zawsze, że pierdolę wszystkie szkoły Liceum też nie było, nie grałem koncerty, sorry Więc zanim się porobią spory, czy chcesz starej, nowej szkoły Pomyśl, że istnieją ludzie, co nie chodzą na wybory Przedstawiciel trapu, zrób i daje ziano młodym Szanuję korzenie, więc czuję dużo swobody Jak waszą korzenie wychodzą soczyste topy